There's only one left. <gasps> It's fine. It was foolish thinking I could escape. I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently I belong. I'll send help. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا طبعا هذه زاوية احنا مسحبنا عليها في الشريط <laughs> ايبي فشكرا على الداعمين الى الان آه، في رابط انا بحطه راح تشوف الحين يمكن بالفيديو اتمنى انك تدخل وتعطي عيال عمك وعيال خالك وقبيلتك كلها <laughs>

هذا اتوقع ان عمهم انا شفت شكله بالصورة يشبه جول اللي في ذا لاست اوف اس Listen to me. We're here to help. Oh. <laughs> no. I don't believe you, boy. Boy. Tell me. what kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it. You think I don't know who you people are with all these monsters running around here. <laughs> Tell me, where'd they come from? It's not what you think. You don't understand. Well, I don't understand. You see that girl back there? Look! That there, my brother's little girl. My niece, you understand? And around here, family is a righteous cause. And you ain't gonna kill my family. Now see, that ain't something I can abide. For fuck's sake. عجبني بكلام العائلة. She's dying, and we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. <sighs> she ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feel your two little friends outside. Okay. There's a cure. You're lying to me. خلينا يتكلم طيب. I'm not lying. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Ah, where? جول اوف ريزيدنت ايفل الكوخ قديم لابعد عن هنا كثيرا اوكي كنت في الخارج اتفقد الامور عندما ظننت اني رايت واحدا يلعنه همم hmm, تجاربا ايه هذا قاعد يعلمونك يعني الكومبينيشن انا يوم دريت ان لكمات وكذا ما ما ادري شوف شلون هذه يسمونها جاب والله في كل جسدك يا ابن اللي <laughs> طبعا بقول لكم شيء اللي شاف اضافه الكابوس كيف لعبتها انا كنت اعطيه كذا اوه في اكسكيوشن ابلع كسر كسي يما في يده ون بانش نجمع المجسمات لتعزيز القوة هو هو هو هو هذا العلاج بس قليل طبعا لازم ريزيدنت ايفل ينزل لك اشياء <laughs> حرك ما في بكل جسمك السلام عليكم زوي I'm coming. زوي where are you? زوي زوزو أما زوزو. no, no, no. ماش قاعد أسوي؟ قاعد أتمخطر. اوبن سيسمي خذ العلاج يا روحي آه قليل هي ليش شكلها كذا كريستالي والله ينفع الستايل حقها ستان عرس cold, was it? Ah, that was sure. Won't be enough. She needs a full dose to heal completely. Okay. من وين حصلها؟ Just untie me and I'll take you there. Okay. Please. What base? Come on, Zoe. ايوه وش ذا اللي طلع اوه اوه يا ابن الذين يذكرني بفيلم شو اسمه شو اسمه يا ربي حق القراصنه ايه بايرتس اوف ذا كاريبيان في واحد هناك اسمه وجهه زي كذا يمكن احط صورته ما ادري تقريبا زيه جي... والله ما ادري ايش اسمه ديبون جيمس ما ادري جيمس ديبون ولا اللي يعرف اسمه يكتب لي اياه بالكود اوكي اوكي ناو يتكلم عن واحد اسطوره ديفي جونز نعم اسمه ديفي جونز ديفي جونز شرررر وجهه كذا كأنه اخطبوط عكسي I don't know طبعا في له طابع لوف كرافتيان اعمال يعني لوف اتش بي كرافت تعجبني اللكنه الكونتري لكنه كذا ما ادري شلون يتكلمون زوي زوي زوي زوي زوي زوي يو غانا داي طبعا هذه اغنية مسلسل لوي لوي الستاند اب كوميدي هاي よし、一度も来い何何でもないمش رايكم اتكلم كذا بال مثلا وماي وا مويتر شندر ما ادري وماي وا حرك تماسيه بعد جيتر جيتر يعني اختصار اليجيتر نصها جيتر Come on, baby girl. You wait here. I'll be back with something to make you better. I'll be back. I'll be back. اه لو حطوها بصوت شو اسمه ابلع تقبل مصيرك خلاص على اذنك اوكي لا يشوفني تدري لو شافني بجلدك ميتل جير ريزيدنت ايفل صراحة 14 دولار على الإضافة هذه مرة أول عن شكله كريه ذا وقسم بالله إنه كريه إيه، يقهر كأنه صرصور إذا يتحرك بسرعة و... أوه حرك عجبتني الاسم الجاب هذا اللي هو <laughs> هلا والله مجسم الملاكم Parable. Damn دايمت Damn اوه هذا هو صح؟ كمان الله طفش امه اوكي سلام عليكم بليز اوبن والله في شو اسمه خليك ما تجيب عيال You gonna bother us no more No more يخرب بيت امه السلام عليكم Just stay down Stay down مغلق من الجهة الأخرى طب ليش مدخليني هنا أصلا دودة القز أوكي حر فين خسي في ثلاثة تعال تغرق اوكي Oh. خلاص تم القضاء عليهم الا هذا ميت آه ميت الزمن لحظة خليني اضبط شيء Let's go يا اخي الاماكن هذه تخوف خاصة صوت السلالم تخيل تخيل انك في البيت لحالك وعندكم سلم طويل ويجي واحد ينزل منه بشويش الله لا الانحاش من البيت بارت البارت لوش يعني بيقوي ايه ما شيء اه ليش تقفل الباب مو ايوه شيخ اوه هذا شكله غريب في المؤخرة ما في <laughs> مات والله هو ابلع والله تعس والدين <laughs> ميتل والله زي ميتل كثير يا حبيبي اوه ام سوري السلام عليكم هاي حرك فرع شجرة شو اسوي فيه؟ اه توقعت هذا واحد امم Bodoh ya ru, bagai ya ru. وراك وراك وراك وراك يا اخي ليه ما سوى له شيء حاجة للتخلص من البقر ليتس جو ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ردو دايموندوز عاد شوف لك واحد من الكانتري يتعامل مع كمبيوتر <laughs> oh, ايه وش افضل طريقة من التعامل معه غير التبكيس بوم لا مصيبة انه ضبط علاج للعدوى هذا العلاج كامل هذا مين؟ انا ما ادري من هو ذا اتوقع هذا بيج فوت جال شو اسمه وصار كذا سافل كم جيت ايش في جون سينا والله لطفشك ما خليك تضربني هنا هنا هنا شوف اذا ضربني ضربه واحده بعيد الشريط كله اوكي اوه اوه كوريرو اوكي بعيد الشريط السلام عليكم يخرب بيت وضعك Yeah. <laughs> Come on. Pussy. That's <laughs> يا حبيبي <laughs> سوى فيها هذا فيه والله Give me part, give me part. I'm coming for you, Zoro. I'm coming for you. ما ادري ايش اللي صار بس كان في هنا حق قدام ليه يركض اسرع هاي زوي كمان اتوقع هذه عاد بش فيها عن شكله ما مات يا حبيبي كسرت راسه كيف ما مات I don't know I don't know my friend shit Zoe where are you girl Zoe this time. Hey! Leave my family alone, asshole! Leave my family alone, asshole. عنده حس عائلي كبير هذا دائما العم يكون يعني كويس ايش رايك يعني This whole place goes to hell To infinity and beyond <laughs> بس يطير ويطلع وراي اوكي هذيك احجار ولا اشياء مقززه فوق بعض والله ما ادري انه هذه شوفها Blah. Come on. Come on, I want to wanted it. اوه من زمان ما قلت هذه. Hit me. دودة. لولاك Hmm. والله دمية طلع هاي الله ياخذك كنت ابي امشي من وراه يلا عادي ما يستاهل شوف الحركة شوف الحركة يعني عشان ما <laughs> ما اموت لا لا لا لا لا لا لا اركض اطلع اطلع اطلع مجسم الملاكمة كمان ليتس جو وات كيف كذا اه من هنا ما شفته هذا ابدا ما شفته احول قنبله اوكي ليتس جو اوه هاي ممكن تخليني اروح <laughs> يخرب بيت ابوك <laughs> كيف كذا طالع نص السلم انا ويطلع كل شوي كل ما اطلع ينزلني اه كنت بطيح تعال وين انت من اول ابي اطقطق مسكني كمان هو هو آه، هو ابلع هذا ايش حرك امه ذا ما مات هو مبلع حبيبي هذا يده مصنوعة من حديد تعال انت بيجي اوكي Okay, nothing important here. راسي ما مات اوكي وضعك في السمباتيكو مجسم الملاكمة مجسم الملاكمة مجسم الملاكمة هلا والله بالعيال ما في اثنينكم مشتركين في ال... كل شوي تطلعوا لي من المكان هبل ادهس archo 2 Calma. Okay. So, so. so. انفجر يلا Hello, is it me you're looking for? زوي يو باي غثيث هذا من جاك آه هذا جاك جاك ما مات يو والله قوية حبيبي مططون في جاك تمطيط مو طبيعي مات مد... مات عشرين ألف مرة وين حطني في تابوت يو بوي اي براذر حبيبي شعره صار حراشف ارجل حشرات نعمل بزنس يوه يا الله يا الله يا الله يا الله ايش بصير فيني؟ طيب بما ان اوكي اعطوني حيوان اخر حرفه النون يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة قاعد تفكرون صح؟ جاكي شان اكتبوا لي اياه الكومنت ها دولفين هنا امام بيولوجي غير معلوم Ow! اوه وش فيه؟ ليش قاعد يصير اسود؟ ما توقعت انه I don't know where to go هلا والله بالعيال اوه الهاندل ذكرني في شو اسمه اللي مع ون بانش ما ادري شو اسمه Ready for use. Ready for use. What punch! Charging. Charging. مستوى البطارية. Charging. اجهز اوه هذه قوية اه اوكي تخسي وين اروح؟ اوه ابي اشوف اقوى شارج افا زوي بيكر فورث جريد هذه غرفة زوي كمان لحظة لحظة وين اروح؟ oh. ترى جد ما اعرف وين اروح اتوقع هنا آه. كومبليتو اوكي ضعت يا عيال ظهرت مدري وين آه،, آه ما ادري وين اروح What the hell man كسر هذا اتوقع هنا بس ما ادري وين بالضبط اه احا اوكي Okay, okay. Dann مين يذكر بالغرفة؟ Open the door. اه من هنا ما توقعت اني اضربه to Başlayacağım. Zoe! زوي زوي هلا والله بجاك ممكن نلعب آه، حبشة هلا Remember me, Coleoro? I broke your nose when we were kids. Ah! You remember when I clotheslined you into the swamp? Charge complete. Raising uppercut. Doomfist in the house. Charge. Charge. Charge. Charge complete. Ah! Farewell from the family. Farewell والله لزق ام عينه. آه خلص القتال. تي تي بق بق تي بق. زوي. وين راحت؟ هذه. كمان. Sorry. Hang in there. You're gonna be all right now. Who? Zoe? Zoe! <clears throat> Wake up, Zoe! Joe? Wake up. What happened to her? Are you okay? I'm fine. Don't you worry about me. Don't you worry. It's all over now. Go, go, go, go! Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Weapons down! <gasps> oh, Kurisuri right. Duvildu. You must be Zoe Baker. Zoe Baker. What the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. Anna, do it on Hayati. just fine. I was trapped with those monsters for three years. All of them trying to kill me. I can't والله معانا أكثر واحدة. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a tough kid. Yeah, of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe. Zoe, are you there? It's you. I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Thank you, Ethan. اوه تقييمي للإضافة ستة من عشرة آه. هل تستحق 14 دولار؟ نو no. على العموم آه أتمنى يعني دعمي ادعمني يا أخي ادعم ترى ما في أحد يدعمني غيركم على فكرة المهم كان معكم محمد من قناة وابا سبسكرايب ولايك وفيفورت شير جو يجب أن يموت hmm. طيب تبغون العب جو يجب ان يموت آه يعني سلو